Meu ar vai acabar, então vou me deitar Pepper, eu não vou voltar pra te ver E quando eu apagar, eu sei que vou sonhar com você Porque é sempre com você Meus olhos se fecham por escuridão que ainda não é o fim Eu voltei, só que o meu fracasso me custou, garoto Eu vi morrer, era é muito novo Líder, me perdoe Eu avisei que era necessário uma armadura em volta do mundo cabeça você não concordou Disse que se a gente fosse perder, perderia junto Perdemos e você não tava lá Traidor Eu abandonei essa vida Pelo sossego do campo quero criar minha filha Com a mulher que eu amo Mas meu passado não me deixa em paz E os vingadores que eu deixei pra trás Vieram pedir me ajuda uma vez mais Viagem no tempo, ideias surreais Isso é impossível E mesmo que fosse eu não posso ajudar Porque o que eu tenho é precioso demais E eu não posso arriscar Mais uma foto do garoto me lembrou que pra pessoas como ele eu devia ser só queria é paz Mas o arrependimento é corrosivo E eu odeio isso Então vamos voltar, consertar, ressuscitar quem morreu nessa guerra Vamos conseguir porque nós somos vingadores super-heróis mais poderosos da Terra Eu sei que é tarde demais pra salvar Vou cumprir o que prometi Todos vão vingar eu de Loki Mas ele fugiu levando o Tesseract Só que existe outra opção Mas temos que voltar antes Não pode ser tudo em vão Não voltamos no tempo, é nossa única chance 1970 Eu encontrei meu pai Meu coração quase não aguenta Ele morreu tanto tempo atrás Pensei que eu nunca ia te ver mais Recuperei o Tesseract e agora posso voltar pro futuro em paz Eu construí uma manobra Praias do infinito Pra nós trazermos de volta Todos que tinham morrido O que aceitou missão sem medo Contendo toda a energia E no estalar de dedos Todos voltaram à vida E de repente nossa base é bombardeada Chuva de fogo devastando com a nossa casa No céu nós vemos essa nave que nos atacava Ele voltou quantos anos, mas não me lembro tantos. Então vamos, chegou a hora de nós terminarmos o que começamos. Eu sei.

você pode ser mais forte, mas não importa Você pode ficar com a manobra, mas não com a joia Eu decreto, você é inevitável E eu sou a lei de fé E eu sei que essa decisão dói Mas parte da jornada é o fim É isso que faz um herói Eu nunca vou morrer Enquanto viver nos seus corações mano, minha vida. Eu te amo meu milhões.